сәлеметсіздер ме менің көрермендерім бүгін біз голен чупа чупсын жасайтын боламыз сіздермен болған сарбина қыздарыңыз әрмен қарай менің каналыма жазылып колокольчик басуды ұмытпаймыз бізге қажетті ә, 1 кило голен және де 3-4 картошкамыз кома сырын қолданамын кома сыры жақсы еріп Э, дәмі де әдемі болады міне көріп тұрғандарыңыздай біз голенімізді қайнатып алдық ендігі кезекте терісін ашып етін сүйегінен ажыратамыз одан әрмен қарай ә, сүйегін тазалап бір э, шетіне қарай қойып қоямыз енді ә, сүйектеріміз ә, еттерімізді сүйегінен ажыратқан еттерімізді майдалап тураймыз қолымызбен ә, табаға салып картошкамызды өккіштен өткістеміз, сырымызды да өккіштен өткістеміз, үшеуін жақсылап араластырамыз одан кейін тұзын қара бұрышын салып дәмін көреміз егер жақсы болса онда әрмен қарай жаңа ар жаққа қойып қойған сүйегімізді алып ә, голен жаса чупа чупс жасайтын боламыз чупа чупсты жасаған кезде бір келкі әдемі қылып жасаймыз өйткені біз оны майға қуырып ә, э, дастарханға қойған кезде әдемі қалпында ә, э, шығу үшін бір қалыпты қылып барлығын жасап қоямыз менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз менімен бірге болғандарыңызға рахмет әрмен қарай тағы да қандай видео салғанымды қалайсыздар комментарий жазуды ұмытпаймыз мені қолдап әрмен қарай лайк басып қойсаңыздар болады мен сіздердің лайк басқандарыңызды көріп қуанып тағы да қызықты видеолар салуға тырысамын менің каналымда тек тамақ қана емес басқа да пайдалы лайфхактар бар пайдалы кеңестер бар ә, менімен бірге болыңыздар мына көріп тұрғандарыңыздай чупа чупсымызды біз жасап жатырмыз бір қалыпты тегіс қылып жасаймыз одан кейін барлығын жасап бір шетке қойып қоямыз сосын бір жұмыртқамызды жарып әдемелеп Э, бір қалыпты қылып жұмыртқамызды сбивать етіп аламыз сол э, жұмыртқамызға ә, щетка арқылы ә, голенді салып әдемелеп жағып аламыз жан жағын барлығына щеткамен жақсақ қолымыз бұлғанбай таза тұрады жұмыртқаға салғаннан кейін сухариларымызға мынандай осындай не қыламын сухари қолданамын мен әдемелеп сухариға аунатып барлығын осылай жасап қоямыз одан кейін жасап болғаннан кейін майымызды қыздырып табадағы майымызды жаймен чупа чупстарымызды қуырып алатын боламыз көріп тұрғандарыңыздай майға әдемелеп қуырып алдым өте керемет қонақ келген кезде де жасасаңыздар да болады дәмі ерекше дәмді дастарханымыздың ажарын келтіріп тұрады үйде второй қылып жасасаңыздар да өте керемет үйдегі жақын жандарыңызды қуантып дастарханыңызға қойып балаларыңызды қуантып қойсаңыз болады бұл да бір ерекше тағам ал менімен болғандарыңызға рахмет мені қолдап комментарий жазуды ұмытпаймыз